ಯಶಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುರುತರ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ success is not that simple only five to ten people per hundred make great achievements in life significant achievements can only be achieved with great sacrifices